Hola, sóc l'Helena i vaig estar fa 3 anys, vaig viure a Sicília i allà vaig treballar en una associació, en, entre les moltes coses vaig estar participant de, de la caravana antimàfia, que és, que és un moviment que va per tota Itàlia amb una caravana i va fent iniciatives antimàfia. En una d'aquestes es feia a Catània, la ciutat on jo vivia, en un centre social ocupat. Um, la caravana antimàfia, a més a més, la fèiem amb, amb partenariat, amb altres, amb altres persones, entre els quals hi havia sindicats. I en una reunió prèvia a aquesta iniciativa, entre els sindicats, es va decidir els horaris i es va decidir que mentre hi havia una projecció eh, no es donava menjar a ningú i que no es començava a donar menjar eh, a la gent fins que no s'acabava la projecció. Què va passar? Que mentre estàvem fent aquesta iniciativa en aquest centre social ocupat va venir la policia. La policia que havia estat invitada per algunes persones d'aquests sindicats cosa que ja de per si no m'agrada gaire a les persones que formaven part d'aquest centre social, però és que a més a més fèiem un concert que no havíem, que no havíem declarat a, a la CIAI, que són les GAI d'allà, perquè en un centre social ocupat no tenia cap mena de sentit fer-ho, i doncs la policia, quan va arribar allà, ens va interpel·lar una miqueta sobre, sobre això. Eh, la solució que van tenir aquestes persones del sindicat que estaven fent al sopar i que havíem decidit que no es donava sopar a ningú fins que no s'acabés la projecció que s'estava fent va ser de tranqui, us donem bocates i entrepans i aquestes històries a veure si us tranquil·litzeu. Eh, el qual jo eh, en un moment vaig ficar entremig i li vaig dir a la persona que estava donant entrepà a la inspectora de policia que eh, els entrepans havíem decidit que encara no els donàvem i que, i que sisplau no li donés, al qual la, la inspectora de policia es va ficar, es va enfadar i se'n va anar tota, tota ofesa fins que, i doncs en aquest moment la persona que estava allà va cridar el, el que manegava una miqueta la història del tema del sindicat, que va venir a parlar amb mi i em va dir molt paternalment, així com amb una mà a l'ombra en plan, ai, niña, no? Que és que tu no eres d'aquí i no sabes com funcionen les coses aquí. i claro, aquí las cosas funcionan así. Y tú que eres mujer, ¿no? ¿no? No, me lo dijo, ¿no? Pero un poco, tú que eres mujer, joven y extranjera, no puedes entender que estos mecanismos son los que funcionan aquí. No? Al que yo no vaig poder contestar res més i me'n vaig anar, però al, al qual no? O sigui, em vaig sentir superdiscriminada discriminada per no ser del lloc, per, per ser jove i per ser dona, però a més a més amb una contradicció enorme quan estàvem, com he dit abans, dintre d'una activitat per la cara, o sigui, amb la caravana antimàfia i no, quan això estava sent una actitud supermafiosa, no? I aquesta és la història.